Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене огляд довгоочікуваної посилки із Китаю. Це телефон, який називається BlackView BV6000. Е, ну, Навіть не знаю, з чого почати. Телефону я дуже довго чекав. Це, до речі, волого удару захисний телефон. Тобто, е, як Caterpillar відома фірма робить, так і тут в принципі, достойний китайський аналог. Це саме BV6000, а не 6000S, який слабший, тому давайте відкриємо і подивимося, що він себе представляє. Коробочка одразу у нас дуже така представна. Як відкриваємо, одразу бачимо телефон. Я вже з ним трошки походив декілька днів. Е, Ось, прийшов він мені за 23 дня. І в принципі це доволі швидко. І перше, що ми бачимо, коли відкриваємо коробочку, це саму модель і наш телефон. Ну, це так случайно. І для того, щоб достати, ми можемо припідняти ось так от і витягнути сам телефон. Замовляв я в чорному кольорі. IP68 написано, ця пластина алюмінієва, дуже гарна така. Можемо бачити кнопку фото, кнопку ППТ, тобто для використання рації, кнопку SOS і три болта під шестигранник. З іншої сторони ми можемо бачити кнопку живлення і кнопки гучності. Знизу можна помітити роз'єм для заряджання. Ось він такий втоплений там в кінці. А зверху можна також помітити роз'єм для наушників 3,5 мм і датчик атмосферного тиску. Фронтальна камера 8 Мп, основна камера 18, як заявляють. Деякі кажуть 13, але в налаштуваннях є 18 Мп. Але як кажуть на сайтах, то вже йде інтерполяція і воно просто Ну, нічого толково не дає, тому саме оптимальне на 13 мегапікселях. Позаду можемо помітити, що він воду, волого, ударостійкий. Тут е, типу Wi-Fi щось намальовано. ось. Е, також можна помітити спалах, тобто вспишку, е, два болти, які знімають кришку. Е, ну і в принципі ззаду такого. А, ну і ще динамік. До речі, ось ця решіточка вона прогинається, тому на неї краще не давити. Також є тут е, таке місце, щоб прив'язувати його за мотузочок, наприклад, за шию, якщо ви десь працюєте на кранові чи там ще щось, щоб не випав, він підвішається, він не впаде. Але як я дивився деякі відеогляди, його кидали з п'ятого поверха на асфальт і він витримував. Так як ось ці краї прогумовні, це все гума, е, а це алюміній, тобто йому не страшно. Захищаю від е, падіння ось так. Тут бортик гумовий також, тобто якщо він впаде, то це його врятує в якомусь степені. Ну Якщо він так впаде, тут поглине гума, так поглине гума. Тобто, ну, щоб його розбити, це треба постаратися. постаратися. Скло горіла Glass 3. Е, в принципі, саме популярне, але всі знають, що горіло також б'ється. От, Тому якщо він впаде на гострий камінець, в яких випадках б'ється горіла? Горіла б'ється в тих випадках, якщо вся сила, яка прикладається від удару, вона сконцентрована в одній точці. Тобто ми вдаряємо по центру, сила розподіляється по екрану і він не лопне. Якщо ж вдарити в край, силі не буде куди розподілитись, і звісно звідси вже піде паутина або тріщина. От, е, Три кнопочки, меню додому назад, з білою підсвіткою, табличка IP68. В цій частині у нас знаходиться мікрофон, зверху знаходиться також динамік. До речі, обидва вони дуже потужні. Е, нарікань немає ніяких. По п'ятибальній системі на 5 чути і мене, і співрозмовника. Єдиний мінус цього всього тут немає датчику, як він називають, події. Тобто слодіод, який постійно моргає і вказує, що нам прийшло повідомлення. От, е, ну Це так, трошки поверхня про телефон. телефон. Зараз я відкрию комплектацію, вам розкажу тоді, перейдемо до технічних характеристик. В комплекті в нас йде сам кабель. До речі, багато хто нарікав на сайтах. Ось бачите, таке як чорне, що коробка середини чорна і е, ця фарба перебивається на шнур і негарно. Но ну, мені особисто байдуже мені аби робило. Також нарікали на сам цей шнур, що він не підключається, що потрібно спилювати. У моєму випадку все працює, все чудово. Blackview, як бачите, написано, тобто шнурок, шнур в нас. Ну, пів метра, скоріш за все, пів метра. Е, гарнітура з мікрофоном, з кнопочкою, вакуумні наушники, також е, з подовженим штекером, бо гніздо, яке я вам показував, ну, втоплене всередину. Як бачите. Е, багато хто писав також, що на даних телефонах потрібно, щоб наушники підключити це спилювати гніздо, але в моєму випадку підійшли звичайні айфоновські від 5S. Завдяки тому, що в них ось ця частина вона дуже тонка, вони зайшли ідеально. Єдине, що їх трошки тяжко висмикувати. Е, далі, блок живлення, такий великий, масивний, написано оригінал, Blackview. Е, і якщо вам буде видно, тут написано вихід output 5 в 2 А, 7 в 2 А і 9 в 2 А. Під нашу вилочку одразу. Чому 9,7 вольт? Тому що тут якась цікава система, як працює, я ще не дослідив. Коли ми вмикаємо, вона спочатку подає 5 вольт, там, наприклад, ампер, тоді 7 вольт і вже там 1,5 ампер, і 9 вольт 2 і 2,3 ампера. Найбільше, що я бачив, це було 3. Батарея в даному агрегаті 4500 е, справжніх. Деякі кажуть 4200, деякі 4800, справжніх 4500. От, е, По замірам проводилось, зараз я вам пізніше це все покажу. От, Окрім цього, всього в комплекті йде дві викрутки, дві заглушки запасних і запасні болтики. Плоскі. Так, і фігурні. Навіщо фігурні? На фігурних у нас тримаються верхні гумові заглушки, бо вони гумові. Їх можна замінити і викрутити. На плоских у нас тримається ось ця кришка. Пізніше я знімлю, все покажу, як вставляється. І також йде OTG кабель, такий грубецький. Мене це порадує. Ну, мелоч, але нехай буде. І, звісно, сама інструкція в такому представному конверті. Відкриваємо. До речі, так, йшла ще запасна плівка. Тут плівка вже наклеєна, ще була транспортна плівка зверху. І ще в комплекті йде запасна, щоб її встановити. Так, навіть підходить. Ось це і вся наша комплектація. Інструкцію я ще не читав. Ну, Давайте виклик, я поки відложу. Е, все складемо назад і я вам покажу, як він працює. Поки я буду складати, я його вімкну, затискаємо кнопку, тримаємо. Поставлю його на підставочку. Вже трошки поставив на нього програм, щоб це все перевірити. Замовляв я його в чорному кольорі, бо саме такий мені сподобався. Був ще оранжевий та зелений, але чомусь я захотів саме чорний. Поки він вмикається, робить тестування. От, ну, В принципі, все. От, І наш телефон запустився. Е, Що ж, давайте трошки по характеристикам. Даний агрегат має 8 ядер. До речі, одразу ми включили і він каже, як потрібно його розбирати або е, вставляти роз'єми і сім-карти. Тут все детально писано, нажимаємо назад. І все. Для того, щоб демонструвати, що тут 8 ядер, у нас є така програмка, називається CPU Z. Ми вмикаємо, ось можемо бачити від CPU 0 до CPU 7. Тобто 8 е, ядер, тому що CPU 0. Як бачимо, третє, ось 7 спрацьовує іноді. Ну, Зараз телефон бездіє, тому так. Але видно, що справді 8 ядер. Ця програмка показує ось ядра. 8 цитов, бачите? Ось. Так. Е, Далі. Антуту. Антуту всіх також цікавить. По антуту даний апарат, якщо я зараз вона ще пам'ятає, набрав 48428. О, Це в принципі непоганий результат. Оперативна пам'ять 3 ГБ, встроєна пам'ять 32 ГБ з підтримкою мікро карт до 64 ГБ. В моєму випадку 32 внутрішня пам'ять і 32 моя флешка. Дві сім-карти, на жаль, обидві мікро, мені довелося одного обрізати, зараз я вам це продемонструю. Дуже всі хвалили GPS-модуль і він справді дуже... Дивіться, раз, два, три, чотири. Я в квартирі... А, я виключу GPS, перепрошую. Раз, два. Дивіться, півтори секунди максимум, 17 спутників він вже бачить. Е, ну, Використання їх немає, бо ця програма їх не використовує. От, Але кнопочка SOS, за якою в мене вже було декілька проблем, вона їх знаходить швидко. Швидко, зараз я це все поясню. Апарат бігає швидко, як я показував, багато налаштувань. От, Ігри тягне також на ура. Дуже гарна камера, як я казав, 18 мегапікселів. Знімає Full HD відео. От, е, Так, налаштування я вам покажу. Фото. Ось 18 мегапікселів стоїть, бачите, але саме оптимальніше 13. Ну і відео все також багато ефектів, визначення, знімок жест і тому подібне. Струс навіть є. От, Все чудово. просто. Давайте сфотографуємо і вставимо потім відео. Також давайте запишемо трошки відео, щоб я вам потім показав. Бачите, я зараз знімаю, після цього я вставлю відео також. Робимо фокус, тобто, обереже, тебе ручкою. Цього досить. Так, Потім ставимо відео. Все працює, дуже гарно відзивається, дуже потужний вібродвигун, який вібрик і дуже потужний динамік. Ну, Давайте я вам продемонструю, наприклад, на якомусь відео. Запускаємо плеєр, це вже встановлений мій плеєр. Ну і, наприклад, я навіть не знаю. старше. Всем привет, с вами Илья, и сегодня нам... А вот такой фон. Первий атомний зрив. IPS экран, э, який не дає От Як бачите, я повертаю під кутом і він не тухне, бо багато є такі, що чорніти починають, візуально чорніти починають. Ось це мені подобається. Все швидко бігає, тьма налаштувань, Android 6.0, який обновляється, як кажуть, по повітрі. Е, це мені дуже подобається. Він одразу прийшов, я обновив. Е, вага обновлення була 43 МБ. Давайте зайдемо. Як бачите, тут багато налаштувань. І давайте я вам розкажу за знамениту кнопочку SOS, що ж вона робить. У нас в налаштуваннях є. Так, де я її загубив? Е, так, так, так, так. Турбозавантаження, до речі, також цікава штука одночасно із Wi-Fi, і з 3G е, або 4G, так як підтримка 4G тут теж є. Також є. Так, і от бачите, One Case of Settings, тобто налаштування одної клавіші. Налаштовуємо контакт, на який в нас буде відправлятися. Як бачите, моє відображення дуже гарне скло. Е, Контакт, на який буде дзвонити телефону у випадку спрацювання кнопки або відсилати смс. Також ми можемо налаштувати повідомлення. Максимум у нас е, так, 160 знаків. От, Дивіться, отримання GPS. Оп. GPS-інформація, час, дата, довгота і широта. Тобто телефон їх отримує і відправляє на ці номера і на пошту. Е, в яких випадках використовується SOS і як вона спрацьовує? Бо вчора я вімкнув цей режим і поняття не мав, як з нього вийти. Це було доволі важко. Затискаємо кнопку і через 5 секунд. Як бачите, лайкер тільки що прийшов. От, І через 5 секунд в нас викине попередження, яке я зробив скріншот. Я не хочу ще раз показувати, бо дуже важко з цього режиму мені було вийти. Можливо, там все просто. Е, Так, Завантаження в нас тут різні є. Е, ось знімки екрану, і після цього нам викидає ось таке повідомлення. Так, де воно? О! Яке каже, що під час е, входу в режим, зараз я згадаю, як це правильно переводиться. Е, в режим не паніки, а О, як же вам правильно сказати? Коротше кажучи, що А, в режим бедствия, як мені перевело. Е, і під час входу в цей режим е, сім карти перестануть бути робочими, тобто він їх відмикає і на хідні виклики, і на вихідні. І кожних 30 хвилин телефон буде відсилати на ті номера, які ви задасте, бо там декілька номерів, і на пошту е, довготу широту, якщо воно буде, звісно, змінюватися, і намагатися зателефонувати. Можна вписати одразу екстрені номера, там 911, 112 або там друзів, знайомих, е, швидку, що завгодно. От, Тобто кнопочка SOS, вона ну, штука корисна для тих, хто в горах любить лазити, такий телефон безпечний. От, Це трошки по самій цій кнопці. Є кнопка ППТ. ПТТ. Що вона означає? Це рація. Два таких телефони можна використовувати між собою як рацію. Ми її зажимаємо, тобто прийом передача. От, е, Кнопка фото. Якщо її зажати і потримати декілька секунд, в нас вімкнеться камера. От, І далі цією клавішою можна також робити фото. От. Ну, Скріншот, всі знають, що е, живлення і гучність вниз. Тут це можна зробити одною рукою. От, Але це трошки важко. От, Телефон не гріється, заряджається швидко, близько години завдяки цій зарядці. І давайте я вам покажу, що знаходиться під кришкою. От. Е, Що ще сказати по його параметрам? Він мені дуже подобається, він швидкий, надійний, не підвисає. От Багато налаштувань є в ньому, як е, музики там тому подібно, багато чого. От, Тобто для людей, які працюють десь на будівництвах, де телефон потрібно і потужний, скажімо так, е, ну я навіть не знаю. Хочете потужний телефон і захищений, то в принципі це саме оптимальне, що є. От, Воду я його кидати не буду, але він вологозащит, е, вологостійкий. Це 100%. Не, не одна людина вже на Ютубі показала їх краш-тести, я, на жаль, робити не буду, бо він мені ще треба. І відкриваємо тут защолочки. Оп. І перше, що ми можемо помітити, це прокладку, гумову прокладку. Забираємо її зараз. Оп, це гумова прокладочка. І ось наші сімки. Одна стоїть туди направлена, якщо зріз з боку, і одна стоїть туди направлена. Тобто вони бутербродом одна над одною. І рядишком карточка microSD на 32, як я казав. Все, батарея нерозбірна, 4500, як я вже казав. Ось, е, ну, Мені подобається особисто. От, Все швидко бігає, дуже подобається. Я навіть не знаю, що вам ще подемонструвати. От, е, ну, Антуто я вам показав. В інтернеті він бігає також непогано. Відео прекрасне розширення 1280 на 720 60 кадрів в секунду. От, Диспетчер задач, наприклад, все також бігає. Багато є налаштувань, ну, GPS також гарно працює, Wi-Fi, ну все просто шик. Мені подобається. Є IP68 і потужні е, характеристики. Ну, ігри, можливо, когось цікавлять ігри. Давайте я вам ще це продемонструю. От Він не гріється, батарея не сідає. До речі, батарея може триматись на середніх, е, на середній яскравості в використанні як для ігор близько 11 годин. Тобто ми можемо дивитися кіно 11 годин. Звук дуже звук дуже голосний, як ми можемо чути. Будильник також голосний і вібромотор також. Ну Все працює, як бачите, вона не під'їдає. Це все мені подобається. От. Ну і що ще сказати? Більше навіть не знаю, що сказати. Е, багато налаштувань, взагалі шостий Android набагато приємніший. Є така штука, якої я особисто не бачив в інших андроїдах, може вона була. Можна виставити межу для мобільних дані попередження, коли буде спрацьовувати ось, і межа, коли буде вимикати. От. Мені це все подобається, дуже добре. Е, гарний телефон за свої кошти, силочка на нього буде в описі. Ну і в принципі я розказав це все. Краш-теста в мене не буде. От, е, Телефон, як я казав, також мене чути гарно, розмовника чути гарно, все мене влаштовує. От, е, А, батарею я вам ще хотів показати. Хотів показати, як він заряджається. Так, ну Це нехай буде розібрано, я хочу вже пошвидше вам показати, щоб вам також було не нудно довго дивитися. Беремо наш такий прилад китайський. Кому цікаво, силочка і на нього буде в описі. Вмикаємо наш зарядний пристрій і вмикаємо наш кабель. От. Кабель такий тугенький, під великий струм. Так, І давайте тепер у нас розетка там є. Оп. Так, І пішло 5,04 вольта струму ніякого нема, просто 5.04. Вам не видно, скоріш за все, але я вімкну. Так, вмикаємо, а чекайте, це наушники. Вмикаємо, якщо телефон лежить вверх, то ось цими зубцями на роз'ємі вниз. Оп. Індикатора немає, він просто покаже, що пішла зарядка. Ми ніяк не побачимо. Так, давайте спробуємо. 9,1 е, вольта Так, чекайте, щось низьковато. Приближимо. Ось. Так, 2,28 вольта, 1,08 ампера. І зарядка йде. Чи він щось неправильно вказує, чи... 5.07 холостий хід. Вмикаємо навантаження. 400 мА так 5.09. Попав. 7,1 вольта 0,39 А. 9 вольт 2,2, 1,6. Якось дивно він став працювати. Вчора він ну, він чого так працює, перенавантаження, він розрахований на 5 вольт і тут 9. От ампер 0,6, 2,3 вольта. Де, або я його підпалив, або не знаю. І зарядка йде. 54%. 2,3 вольта і ампером воно заряджає. Тобто, скоріш за все, тут своя система. Тут своя система зарядки, яка індивідуально заряджає конкретно цей телефон. Ось Тому на цьому в мене сьогодні все, друзі. Ну, Я розумію, що я розказав не все, але я хотів як е, найкраще вам розказати. Кого щось цікавить або щось конкретно цікавить по цьому телефону, задаємо питання в коментарі, пишемо. Я вам знімаю відео, якщо потрібно, або відповідаю на ваше питання. Мені завжди приємно, коли ви пишете коментарі. Ось. Тому на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, оцінюйте відео, задавайте питання. З вами був Тарас. До нових зустрічей. Бувайте!